Elles ont souvent plus de diplômes. Pourtant, ils gagnent souvent plus. Tous les votes ont le même poids. Cette, mhm. fois, je, vote. vote. Élection européenne du 26 mai 2019.